shall build up the students' movement. They have really achieved something. And uh, in these two years, wherever I go, and uh, I, I, was searching for the youngsters, and uh, some youngsters have come forward, and they are militant, they are uh, uh, uh, theoretically stable, and so with them in the forefront, we will be able to build a powerful students and youth movement in the coming days. पिछले बार पिछले महासम्मेलन के समय से हमने तय किया था कि हमको क्रांतिकारी विद्यार्थी संगठन को मजबूत करना विद्यार्थी आंदोलन को आगे ले आना है और उस क्षेत्र उस दिशा में हमने कुछ उपलब्धि कुछ पहल उस हमने किया है कुछ प्राप्ति हमारी हुई है अब आने वाले दिनों में जो कुछ ताकत हमारे पास है उसको लेकर हम क्रांतिकारी विद्यार्थी और, और नौजवान आंदोलन को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत झोंकेंगे And in the women's, among the women also, the Adivasi field, among there is different oppressed people, and everywhere we have achieved, we have established contacts. And the coming days, if we put forward our line for correctly and uh, go to the people, we will be able to definitely become a powerful party in the और हम लगातार प्रयास करेंगे पार्टी महासम्मेलन के बाद हमारे पास संपर्क कुछ हमारे पास है महिलाओं के संपर्क दलितों के आदिवासियों के अलग अलग शोषित पीड़ित तबकों के हम हिम्मत के साथ हमारी क्रांतिकारी लाइन को लेकर जनता के बीच जाएंगे जनता से जनता को लड़ाई में जोड़ेंगे जनता से सीखने का प्रयास करेंगे और इस तरीके से आने वाले दिनों में एक बड़ा क्रांतिकारी लहर पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे comments we should not belittle